ಅವರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅರ್ಧ ರೇಟು ಅರ್ಧ ರೇಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ರೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಿಫ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ tell me what's wrong and why you never said you felt that way.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 ಸರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಶೈನ್ ಆಟೋ ಲಿಂಕಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಸರ್ ಇದು ಶೈನ್ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿಗಳು ಬರೋದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು nine eight four triple five nine eight four triple five seven two double one seven two double one nine eight four triple five seven two double one ಇವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಯಾರಿಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಟಿಪ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್- स्वैग से करेंगे सबका स्वागत ಎಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೋ ಇದೆ ಇದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಾಲ್ಟಿಲಿದೆ ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕು ಡಿಫೋಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೋಗರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಕಾಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ nine two six eight H D K is next ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸೆಲೆರಿ ಇದೆ Maruti Celerio V X I ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲುಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ಒಂದು ಓವರ್ಲುಕ್ ಗಾಡಿದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆರಿಯೋ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೆಲೆರಿಯೋ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿದೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪಾಸಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ manual adjustable manual adjustable side meter ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಲೂನಾ ಗ್ರೇನಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕಾ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಅಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇನು ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಹೇಳೋದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರದೊಂದು ಕಲರ್ ಗೈಸಿದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರೋ ಆಗಿರೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗ್ರೇಶ್ ಗ್ರೇಷ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಕಾ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವೇರೆಂಟಲ್ಲಿ shift V X I petrol shift ಒಂದಿದೆ K zero four M C four one one five ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ shift petrol variant shift petrol ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಮಾಡಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ two thousand five two thousand five petrol shift next ಬಂದು ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು diesel variant V D I ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಆಟೋ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸೈಡ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಆಟೋ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌನಲ್ಲಿದೆ diesel variant V D version ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗಾಡಿದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೇ ಒಂದು ಲುಕ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬ ಇದೇನು ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂಡೋವರು ಎಂಡೋವರ್ ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಾ ಟಚ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಏನೋ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂಪರು ಇದೆಲ್ಲ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರು ಬಂದು ವಿ ಐ ಪಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ವಿ ಐ ಪಿ ಏನು V V I P number ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು K thirty six B zero triple nine number ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿನ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎಂಡೋವರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಫ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅರ್ಧ ರೇಟು ಅರ್ಧ ರೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ರೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಡಸ್ಟರು ಗೈಸ್ ಡಸ್ಟರ್ ಬಂದು one ten P S I vehicle ಇದು ninety ninety five eighty five ಇದು ಬಂದು one ten P S I ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇದೆ reverse reverse camera reverse parking sensor reverse camera alloys company fitted alloys ಇದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಡ್ ಓನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ four lakh seventy thousand negotiable ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ next demanded vehicle Bolero Excel ಇದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಏನು ಗಲಿಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಗಳಿದೆಯಾ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಇದು ಬಂದು ಬಲೇರೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಲೇರೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಮಾಡಲ್ಲ ತರ್ಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable two lakh seventy thousand negotiable ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರು ಬೇಗ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಡೋವರ್ ಇದೆ ಆಫರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ Vento T D I line ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿನೂ ಇದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಲೆರಿಯೂ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೂ ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಬಿಲೋ ಟೂ ಲ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ nine eight four triple five seven two double one contact number ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ